بيطلع بيح واتش اوت انا اخبر جاي ابيك انتبه واحد سعر مع قدم ذاك ذاك بيعالجه بيعالجه فوق السطح بيعالجه اطلع الدور الثاني وانت تشوفه وحش انا up on me. شو الحركة هذه؟ أخي كيف تخيب أنا وصلت عند الدرجة Awesome. شفت تدبيله هذا. Watch out. هذا اخر واحد هذا اخر واحد awesome. سلكتعك بعد اصبر ركز هسه ما وقعت ومدمج والله انا عملت لهم هدات <laughs> راح شكف Awesome. والله حرام كم دمجته أنا آسف حقا Awesome. Impressive.